Thank you. از از بیسیو لژندم تو رفت فارسی کردم تلاش و نزدم لوبی بچه معلم نداشتن شانسی قبلا هیجان بود برای وانجی الان میوزه باد مفبر جانبی این وری نمیگیری کنتور نه با تعجب صدا میزنن داشتی چون بعد کام نگدی یه رو کاشی هنو منتظرن یه رو شروع بکنه مصرف نمیشم درگیر و ویروسی الان پلی توی باندای بالای صدرم نقد اعترا حواله چپم چکم میشه صرف خرجای بچم زدم آتیش زنه رو که میاد در دیدنم فنم الان تو شهرک یه سجلم سالت بنده لفظم خطری منتقد و پرپر بری تو نسخه صدامه به جا مصرف مسکن سردر دیویدم و روزگار بکامه دیگه نیازی ندارم فندک موتور کمتی میام و ضربتی میخوای بگیری جلو ما بهت میچربم نداری جورت توی رتی که نداشی فرصت برساد خلاصه میشه تو جملم کلیشه ترین چرا مفرد اینجا هرکی که باخت داده نوشتم بودو بیا کلاسم بنویس جزم خوش ناموسی و دادن رفته منم که کینه کم نمیشه گفتم زبونه میکشم من بده پستم سمت تیم ما میخوری پس و دیسلک میدم فقط باشه کش شما به گردن و میخته تو ولی فرقی نداری با یکیف گچ گردن نمیگیرم دیگه سگی و که پاچه صحاب صحابو گرفته دست نشکن دلت که پاچیدم آبم و جای فیس روی سیگت youths acting cocky Best not swinging my hands like Rocky Don't give a fuck if you're skinny or stocky Slice up your chest like dice up your body body, Don't turn the fighters, let it happen Your vision turning foggy Put on my, put on my gloves and drop and the right man slap this dotty These youths acting cocky Best not swinging my hands like Rocky Don't give a fuck if you're skinny or stocky Slice up your chest like dice up your body, lol Don't turn the fighters, let it happen Your vision turning foggy Listen, listen I come here, come here. Don't ask about me, come a block one told six man in the ding got two in the piss. Second the block done numerous jillings, numerous cheflings, numerous shellings. SAZ they know about us, with his AK, I'ma go nuts. Trust, send man to the gulag, let them fight for survival just like rest of the ops. How them man talk it bad? Like how? How them man talk it bad? through bad man, don't talk on the gram. This fuse can hold much I'm then somebody gonna get touched with the rams. Like hands in the air, hands in the air if you see this rap. Drop to the floor if you hear red bang. Free beds or free my cock my bro, my fam. Thames side visit, I'm smuggling. Packs, You boxes filling up with cash. cash. Bobby dropped and knees, man. Bust on the lash, man. Bust on the lash. Out of town and I'm serving cats. Back to the ends, not paying tax. Free up, free up, Bezo, that's facts. Free up, free up, Bezo, that's facts. Pull up on them with the long ass Sammy. On the off-block, get tappy. Burn up your block, it smells like Ami. Rude boy, this hand thing get jammy. Fucking Patty, she sent me the addy. Tap this baddie, she calls me daddy. Pulling out gladly, no replies, I'm gone, I'm missing like mad. تصمیم اشتبام کمترشون دیگه غریزی کنم هرچت مشکلی هم باشه چه قانونی چه غیر قانونی جمعه و تکسن من نیازی ندارم به یلا کرجایی برم از یه پلاک کس تو هم اگه بگیری چاقا لفظشون انداز نکنی دست است از روز اول تو رفت گیم تو الان که سخت تو فوکه تو مسئله ترس داشتم به خودم فقط بخیه اومدم ولی واسه نفش کش ساختم به جای حاشیه تصمیم جدیه وقتی شیب کرمه پولام هم دیگه تو سیف باکسی چا نمیشد کردمش تو ولت شانسی نیستش اگه الان اینجا تو پلم میره چلو هرچی از دور من فقط واقعی میبینی جایزه بگیرا به ترتیب از میشم استاندارد و کوبیدم رو کار حتی اون کیترم بود سر میزد الان داستان واسم جدیه نمیشه جلو برم رو استو غریزم جز چند توی که بگیرین فاکتور همه همگی پوش لفظید من هنوزم کف تهرانم با اینکه ویزای کانادام تم دیده تو هم از رو اقیت چپی خطر ساز داری میشی واسه برقیه من تیمیم ندارم نیاز بیام هم تکی خواهیم سنگینه اینجا هم که چاقال هل نمیده کلا چونه این مطالب با ست میاد بالا کارا ترند شهری رو گوش سواره نمیشه فقط لفظشو بکوبی لفظش کنار عملش شوابه قبلا گفتم بازم میگم گنده گوسی اینجا فاکتور نداره پا. Put on my, کو on my, on my, gloves and jump at the right, my slap this These youths acting cocky, best not swinging my hands like Rocky. Don't give a fuck if you're skinny or stocky. Slice up your chest like dice up your body. Lol, don't try to fight it, let it happen. Your vision turning foggy. Put on my coat, on my gloves, and drop at the right My slap this dog. These youths acting cocky, best not swinging my hands like Rocky. Don't give a fuck if you're skinny or stocky. Slice up your chest like dice up your body. Lol, don't try to fight it, let it happen. Your vision turning foggy.